бул чачтуу же кылдуу гидрометрдин иштөө принцибинин өзгөчөлүгү адамдын чачынын нымдуу абада жана кургак абадагы узундугунун өзгөрүшүнө негизделген чачка жүк илинет дагы чач менен жебе ролиги байланышкан болот качан эгерде аба нымдуу болсо анда чачтын узундугу өзгөрөт дагы ал роликти кыймылдатып жебени кандайдыр бир бурчка кыйшайтат ошонун негизинде абанын нымдуулугу эсептелинет ал эми кургак абада болсо жебе кайра баштапкы абалына келет экен